s'en va d'un côté et le blé vient de l'autre. Donc on va récupérer le blé dans les sacs à l'arrière. Et la paille s'en va euh, du côté de la presse. Son but, comme son nom l'indique, c'est de presser, faire des bottes de paille. Quand la paille avance, on une aiguille, on met un fil de fer. Le gars, il vous renvoie le fil de fer à la prochaine aiguille, on l'attache à la main et c'est terminé. Et vous On va regarder si ça démarre.

Sinon, c'est du gros taf là. Ah oui. Ça te plaît Ah, mais quand Tu préfères ça ou les vieilles machines, modernes Ah, j'aime les deux. T'aimes les deux La semaine, les machines modernes. Et le week-end, les vieilles machines. Tu fais partie de l'association Oui. Ah, d'accord, ok. Et donc, j'espère euh, t'espères que cette association, ça va perdurer pour rester Ah, bah oui, il faut. Il faut que ça reste. Faut que les gens euh, puissent euh, voir encore longtemps les anciennes machines. Faut que tout le monde voit ça. Bon, bah, alors, t'es prêt à les accueillir qui viennent. Je les attends. Merci. de mécanique, il y a des choses qui sont un petit peu innées. Quoi. Euh, les tracteurs, démarrer à sauter française, démarrer la batteuse, caler ces machines-là. Bon, au début, c'est pas le top, on, cherche un petit peu, on hésite. Mais à force de faire, et eh vous savez, comme on dit, euh, quand on s'est fait couillonner une fois, c'est pas couillonner deux fois. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et puis aujourd'hui, ben, vraiment, une petite équipe, là, on est l'association, on est près de 80 personnes. Euh, ben, j'ai dit attention quand même, pas oublier que nous sommes des clubs de loisirs des fois il y a un petit peu l'engouement qui prendrait le pas, un attention, euh, N'oubliez pas que c'est du loisir avant tout. C'est vrai que c'est des loisir un peu difficile, mais c'est quand même pas l'oublier, c'est comme ça. Ils couture, sont comme nous. Hein. pensez de ces vieilles machines Est-ce ah, que... extra, hein, il y, a quelques années en arrière. Hein. C'est super, c'est bien pour la génération euh, suivante. Ouais, vous pensez vraiment qu'il faut le montrer Oui. Oui, parce que sinon ça se perd. Mais euh, c'est vrai que moi j'ai connu des vieilles machines comme ça à l'époque de mon grand-père. Il faut surtout garder les gestes. C'est notre vie de jeunesse, notre vie des, années 60, même avant. Vous avez connu ça On a connu ça. J'ai fait. Vous avez fait Je crois que c'est pensé. <laughs> Eh bien, le travail des femmes, c'était de préparer le repas, de préparer la buvette et surtout de leur fournir bien à boire pour qu'ils puissent bien travailler. C'était des journées très dures, ça commençait à 6 h le matin, il y avait la buvette vers 10 h après, il y avait le repas du midi et après, il y avait la collation vers 16 heures. Donc les femmes étaient destinées à faire tout ce travail. Mais il y avait le repas du soir Et il y avait le repas du soir et c'était la fête. Quelquefois, il y avait l'accordéon, on chantait et tout le monde était bien gai. Moi, j'étais gosse quand... Euh, j'avais presque 14 ans quand euh, on avait la batterie. Hein. on va encore. oui, mais, non Si ben, Quand tu vas partir, elle va partir comme ça Non, dans l'autre sens. Ah ben sur mon pied, elle va, elle non, elle, va vers l'arrière. La machine va vers l'arrière, là. Oui. La, poulie là, va... Là, on tourne à l'envers. Non, on tourne à l'endroit. Ah ben là, on tourne à l'endroit, C'est pour ça que c'est l'intérêt. Ah, ça y est. C'est la paille qui gêne, là. Encore. Faut presser, là. Encore. Ah, encore non, mais ils la moelle, les gars. un peu. Allez, encore un, encore arrête la paille est revenue. Allez. Desserre-moi le canal un peu de ça. Voilà. Bon, on y aller C'est un travail qui te plaît plus de faire ça ou sur la machine moderne prochaine fois sur des nouvelles fêtes.